საკმაოდ საინტერესო თემა გვაქვს დღეს ადამიანები და მითოლოგიური სახეები მითის ტრანსფორმაცია შეგვიძლია რომ უკვე დავიწყოთ ქალბატონდელა ხომ არ გაქვთ გაზიარების ფუნქციის გამოყენების სურვილი რომ გავააქტიუროთ უარ და მაშინ დაიტი დაიტი შეთ და ვერ გავიგე ბოლოს რამით ხარით არაფერი შეგვიძლია დავიწყოთ მადლობა კი ბატონო კი ბატონო მოგესალმებით მეც ყველას ძალიან სასიამოვნოა რომ ამ ფორმატში მიწევს ახალ აუდიტორიასთან შეხვედრა მართალია ვერ ხედავ და ვერ აღიქვამთ და ეს სამწუხარო და ესეთი ასეთი ფორმატის მინუსია მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლებლობა რომ შეიძლება შეხვდე ადამიანებს, რომლებსაც არ პირადად არიცნო, არ ქონია კონტაქტი და რაღაც შენი მოსაზრებები გაუწიარო და მე ძალიან გამიკვირდა თქვენი ნათქვამი, რომ დაგიჭirdათ ადამიანების მოძიება, რომელიც თქვენ დაგთანხმდებოდენ და თქვენთან რაღაც თავის მოსაზრებებს გაგიზიარებდნენ. ამიტომ ეს მართლა კარგი წამოწყება თქვენი მხრიდან, ახალგაზრდების მხრიდან და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, როცა ახალგაზრდებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს აქვთ სხვა პროფესიებიდან, ან თუნდაც საკუთარი პროფესიიდან რაღაცა ახალი ინფორმაციის მიღების სურვილი. მე ხა არ მინდა რომ ძალიან ცხადია რომ ბევრი ვისაუბრო, უბრალოდ მინდა რომ ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ არ მინდა რომ დაღალოთ. ეს ძალიან ცელი თემაა. ძალიან ფართო, ძალიან მრავალ სფეროს მოიცავს და ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება. და რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა რომ ნაწილობრივ ყველაფერი შეხვდებოდი რისი შესაძლებლობაც მაქვს რა თქმა უნდა რაც ვიცი ეს არის თემა რომელზეც მე ძალიან დიდი ხანია მუშაობ ძალიან დიდი ხანია მაინტერესებს ცდილობ რომ მაქსიმალურად ბევრი რამ გავიგო, მაგრამ არი ამოუწურავი, აი შემოგეთ იქათ რო სრულად ამოუწურავია და პროცესი არის უწყვეტი და რას გულისხმობ ახლა ამ უწყვეს უწყვეტ პროცესში. თქვენ შეიძლება იცით რა არის მითი, საიდან იბადება მითი, როგორ ვითარდება მითი, როგორ იცვლება და შემდეგ რა ახალ სახეებს იძენს იმის მიხედვით თუ სად როდის რომელ ქვეყანაში, რომელ საზოგადოებაში ჩდება და რა განაპირობებს მის არსებობას. და ალბათ ისიც ჩვენივათ იცით, რომ არსებობს ესეთი გამოთქმა მითური დრო. მეთორი დრო ნიშნავს დროს რომელიც საზღურებიც არის აბსოლუტურად ანუ საზღვრები უცნობი თუმცა ისიც ფაქტია რომ ყველა მითი ოდესღაც იყო სიმართლე ანუ იყო ყოველთვის ნამდვილი მაგრამ როდის ხდებოდა ეს ჩვენ არ ვეცით მე გულისხმობ რა თქმა უნდა ძველ მითებს ანტიკურ მითებს ქართულ მითებს, რომლის საკმაოდ ისეთი სისტემა არსებობს ჩვენს რეალობაში, ოდითგან ისევ და ისევ მითური დროიდან არსებობს ლეგენდები, რომლებსაც ყველა ლეგენდას ისევ როგორც მითს აქვს თავისი აა რეალური საფუძველი და ამავე დროს ამ რეალურ საფუძველს აქვს თავისი განსაზღვრული დრო. აა კიდევ იმასაც გეტყვით, რომ აი მაგალითად ისეთი მნიშვნელოვანი არ ვიცი რა დავარ რა უწოდო მოვლენა ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ცხოვრების და არა მარტო ჩვენი პლანეტის ძალიან დიდი ნაწილის საზოგადოების ცხოვრების ისეთ ფაქტორი როგორიც არის რელიგია ესეც თავის გარკვეულ ზოგიერთ შემთხვევაში პოულობს ისეთ მითურ განუსაზღვრელ დროს მისი დაბადება, როდის იბადება, სად ჩდება, რატო ჩდება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ აი თუნდაც იგივე ქრისტიანულმა რელიგია, ქრისტიანული რელიგია იყო პირველი, რომელმაც იესო ქრისტე მოაქცია რეალურ დროში. ანუ ჩვენ ვიცით რომ ესო ქრისტე არსებობდა პილატე პონტოელის ეპოქაში, რითაც უკვე განესაზღვრა მისი არსებობა. რა თქმა უნდა, მე ამ თემას არ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ სხვა საკითხია, ისევ მინდა დაუბრუნდე მითებს იმ მითების შექმნის არსებობის და განსაზღვრის კონსტრუქციის განსაზღვრის მიზეზებს და რატომ მინდა რომ ეს ყველაფერი გავხსნა რომ მოვიდე დღევანდელობამდე. მე როგორც უკვე გითხარით, ყველა დრო, ყველა ეპოქა ქმნის თავის მითებს. აა დამოკიდებულია ეს ყველაფერი იმაზე თუ რა მოვლენები ხდება საზოგადოებაში და საზოგადოება როგორ რეაგირებს იმ მოვლენებზე. ყველა ძალიან შორს რო არ წავედე, აი მინდა რომ რაღაც პატარა ისტორიული ექსკურსი გავახეთო, გავაკეთოთ ანტიკურ აა ანტიკურ ეპოქაში, ანტიკურ საბერძნეთში ყველაზე მძაფრი სახეები, მითოლოგიური სახეები სწორედ მაშინ შეიქმნა და რომლებიცაც დღესაც, ანუ იმ სქემებით, იმ სისტემებით, მითოლოგიური სისტემებით, რომელიც მაშინ ჩამოყალიბდა, დღესაც კი სარგებლობს ძალიან ბევრი მითების, ძალიან ბევრი მითის, მითის ძალიან ბევრი შემთხვევა. მოდით გავიხსენოთ რა იყო რა არის მითი და როგორ გადავიდა მითი ანტიკურ ტრაგედიაში ხო ჩვენ ჩვენ ვთქვახსოვს რომ აი მაგალითად ისეთი გმირი როგორიც იყო ოდისევსი. მაგალითად ისეთი გმირი რომელიც მითოლოგიური პერსონაჟია, თუმცა მითოლოგიური პერსონაჟი მე რეკადეთის უკანდიკურ ტრაგედიაში და უკვე ტრაგედიის გმირად იქცევა. სოფოკლეს გულის მოფრა თქმა უნდა. აა შვენი რა თვიცით რომ არსებობდა ესეთი მითოლოგიური პერსონაჟი ანტიგონე, რომელიც შემდგომ ისევ და ისევ სოფოკლესთან და არა მარტო სოფოკლესთან შემდგომ ეპოქაში თუნდაც იგივე ანუისთან გადავიდა როგორც დრამატურგიული ნაწარმოების ანუ პიესის პერსონაჟი და ეს პიესები სოფოკლე იქნება ანუი თუ <coughs> რომელიმე სხვა თანამედროვე დრამატურგი ისევ და ისევ აი ამ მითის ამ თემის ვარიაციას მიმართავს და გამომდინარე იქიდან და პასუხი კითხვაზე რომელშიც თუნდაც იგივე ანტიგონეში ისმის აა არჩევანის პასუხი არჩევანზე რომელია მართალი ანტიგონია მართალი თუ კრეონი დროსთან მიხედვით დროსთან დროის მსვლელობის მიხედვით დროსთან ერთად იცვლება ზოგიერთ ანტიგონეს პასუხია მართალი არა და ზოგიერთ კრეონი როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხდება მართალი თუ შეიძლება ასე განსაზოთ, მაგრამ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის ალბათ მითშიც და ამ ტრაგედიაში, ანტიკურ ტრაგედიაში და შემდგომ უკვე ამ ტრაგედიის ვარიაციებში იქნება ეს დადაიზმის ეპოქა, იქნება ეს ეგზისტენციალიზმის ეპოქა, იქნება აბსურდის ეპოქა თუ პოსტმოდერნიზმის ეპოქა, რა თქმა უნდა, ეს პასუხ ფორმულირება აი ამ ისტორიების, რომლებიც ვითარდება აა მით ჯემითებსა და შემდგომ უკვე მითში გადასულ ტრაგედიაში რა თქმა უნდა სწორედ იმის მიხედვით განისტი სახეცვლილებას თუ რა პასუხს მოითხოვს საზოგადოება მისგან იმიტომ რომ არც ერთი ტრაგედია თუ მიაქცეთ მიაქცე მიგიქცევეთ ყურადღება არც ერთი ტრაგედია დასრულებული არ არის არც ტრაგედია მთავრდება გმირის სიკვდილით მაგრამ პასუხი არც გმირის სიკვდილზე, არც იმ თავარ ამოცანაზე, რომელსაც სვამს ესა თუ ის ავტორი, რომელიმე დრამატურგიულ ნაწარმოებში და განსაკუთრებით ანტიკურ დრამატურგიაში არასდროს არ არის პასუხი ნათელი. ისევე როგორც არ არის ბოლომდე განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული პასუხი იგავს იგავის ფორმაზე რომელიც ისევ და ისევ დაკავშირებული არის ზოგი იმ ხალხურ გადმოცემებთან იმ თქმულებებთან იმ მეხსიერებასთან კაცობრიობის საზოგადო ამა თუ იმ საზოგადოების მეხსიერებასთან აა მე იმასაც შეგახსენებ რომ ადრე ანუ ძველი ეპოქებში ძველ წინა საუკუნეებში არსებული იგავები ყოველთვის შეიცავდა ასე თქვა მორალს მიუხედავად იმისა, რომ განოსაზრელი იყო აბსოლუტურად ყველანაირი პასუხი კითხვაზე არ იყო გაცემული და მკითხველს თუ მსმენელს თავად უნდა გაექცა გაეცა ამ კითხვაზე პასუხი მორალი ყოველთვის იკითხებოდა ამოცანა იყო ის რომ მოთხრობილი ყო რაღაც ისტორია ისევე როგორც ტრაგედიაში ისევე როგორც მითში მაგრამ შემდეგ ამ კითხვაზე პასუხი უკვე თვითონ საზოგადოებას უნდა მოეძებნა საკუთარი სურვილის მიხედვით, საკუთარი წარმოდგენების მიხედვით და ეცა პასუხი და დასკვნაც გაიკეთებინა თვითონ. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ალბათ რაც არის დაკავშირებული მითებთან ჩვენ ახლა თქვენ არა თქვენ ახალგაზრდები ხართ მაგრამ მაინც ერთი ისტორია და ერთი წარსული გვაქვს ამ ქვეყანაში ცხოვრებ საზოგადოებას არის რომ ჩვენ 70 წელი ჩვენი რა თქვით ვიყავით საბჭოთა საზოგადოება ანუ საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლები და საბენერო თქვენ არ მოესწარით ამ პერიოდს მაგრამ ამ პერიოდის და აი ამ 70 წლიანი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურის სახელმწიფო სისტემის გავლენა ძალიან ძლიერი იყო ძალიან ბევრ რაღაცაზე საზოგადოებაზე ზოგადად მის ჩამოყალიბებაზე მის არსებობაზე მის განვითარებაზე თუ განვითარებლობაზე და რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მნიშვნელოვანია აი რასაც აი მე როდესაც თქვენ უკვე რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე შეიძლება დაიწყოთ ფიქრი ამათო მიმართულებით როცა ამ რამე ნაშრომს შექმნით ან რაღაც თუნდაც ისტორიულ კონტექსტებთან გექნებათ საქმე, ძალიან თქოთ მეაქციეთ ყურადღება, როგორ ყალიბდებოდა და როგორ შეიქმნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი თელი ამ საბჭოთა სისტემის, საბჭოთა იდეოლოგიის, სწორედ ეს მითოლოგიური სისტემა, რომლის მიხედვითაც იდეოლოგიამ ძალიან და ცენზურამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძლიერი იარაღი იარაღად გამოიყენა იმისთვის რომ შეეთნა საზოგადოება ის საზოგადოება რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ არანაირად არ ხიბლავს მაგრამ რომლის ყოფნის და არსებობის აუღიარებლობაც არ შეგვილია და სისტემა საზოგადოება და სახელმწიფო რომელიც მას სჭირდებოდა რომ შეექნა. სწორედ იმისთვის რომ შექმნილიყო ასეთი საზოგადოება, სწორედ იმისთვის რომ ჩამოყალიბებულიყო ახალი ადამიანი, ახალი საბჭოთა ადამიანი, ახალი მოაზროვნე ადამიანი, აი საბჭოთა იდეოლოგებმა პირველივე წლებიდან საბჭოთა კავშირის შექმნის თუ გასაბჭოების პირველივე წლებიდანვე ამა თუ იმ საბჭოთა კავშირის შემოვალი ამა თუ იმ რესპუბლიკაში დაიწყეს ერთიანი მითოლოგია ინტუიციური სისტემების შექმნა და პირდაპირი ანალოგი აიღეს აი ანტიკური თუ ძველი შუა საუკუნეების მითოსიდან, რომლის მიხედვითაც ეს პირდაპირ დაალაგდა აეწყო სტრუქტურა და აი ამ სტრუქტურის იქ იყო ეს ნათელმხილველები, წინასწარმეტყველები, მოციქულები, მსახურები, რომლებიც ამ მოციქულების ასეთ განკარგულებებსა და ბრძანებებს ასრულებდნენ, მხედართავრები, საჭურველმტვირთავები, ერთ წილ მთელი ეს სისტემა, რომელიც მოქმედებდა საუკუნეების განმავლობაში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ საბჭოთა რეალობას დაშირდა იმისთვის, რომ შეკ ხვნა აი ის რა როგორც უკვე გითხარით საბჭოთ ადამიანი ახალი ადამიანი ახლებურად მოაზროვნე ადამიანი რომელიც ამ იერარქიულ სტრუქტურაში უნდა ჩამშდარიყო რა თქმა უნდა ის ნაყოფელიყო იერარქის დაბა საფეხურზე და იერარქის უმაღლეს საფეხურზე მყოფი ადამიანებისთვის, ანუ ხელისუფლების სხვადასხვა რანგის წარმომადგენლებისთვის გაეწია მსახურება. ამასთან დაკავშირებით, აი მინდა გითხრათ ერთი ძალიან ძლიერი და ძალიან მნიშვნელოვანი მითოლოგიური სახე, უბრალოდ მითოლოგიური სახე არა, რამდენადაც კინო, რადგან ჩემი სფერო მაინც კინოა და აი ესე ახლა მინდა რომ დაუბრუნდეთ მთავარ სათქმელს. ეს არის კინემატოგრაფი და იცით რომ კინო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მასობრივი და ყველაზე ხელმისაწვდომი სფეროა ხელოვნების. განსაკუთრებით დღეს მით უმეტეს, როდესაც აბსოლუტურად აღარ არსებობს ბარიერი ინტერნეტის საშუალებით და აბსოლუტურად აღარ არის აუცილებლობა იმისთვის და თუნდაც იგივე ტელევიზიის მეშვეობით რა თქმა უნდა სრულებითაც აღარ არის აუცილებლობა იმისთვის რომ ჩვენ ჩავიცვათ დავიხუროთ და ანუ პანდემიას თუ გამოვიცხავთ რა თქმა უნდა და წავედეთ კინოთეატრში და ჩვენთვის საინტერესო სასურველ ახალი ფილმის ჩვენებას დავეცოთ მაგრამ აი საბჭოთა კავშირში ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ხა ვერ ვიტყვირო რა თქმა უნდა valdebuleba თუ იძულება, იმიტომ რომ საზოგადოება ნებით და სიხარულით დადიოდა ახალი თუ ძველი ფილმების სანახავად, მაგრამ აი ის რაც ხდებოდა ამ ახალ თუ ძველ ფილმებში და განსაკუთრებით ახალ ფილმებში, რომლებიც შეიქმნა საბჭოთა კავშირის შექმნის შემდეგ დაწყებული საქართველოსთან დაწყებული საქართველოს რა თქმა უნდა საქართველოს ჩათვლით, რომელსაც უკვე ახალი 1920 წლიდან ახალი ახალის საბჭოთა კინო ქონდა და მოგიხსენებათ რომ ყველაფერი იყო ცენტრალიზებული და ყველაფერი ექვემდებარებოდა რუსეთს ანუ საბჭოთა კავშირის მთავარ მმართველ რესპუბლიკას თუ ცენტრალურ მართულ მართლზალას მ რა თქმა უნდა იმართებოდა კინოც, რა თქმა უნდა იმართებოდა ნებისმიერი სცენარი განესე და რევიზიას, ნებისმიერი სცენარი გადიოდა ცენზურას, ნებისმიერი კინოფილმი გადიოდა ცენზურას, არსებობდა სრული ესეთი ჩამონათვალები, მითითებები თუ რისი გადაღება შეიძლება და რისი გადაღება არ შეიძლება და თუნდაც იგივე ისეთი დრამატურგები, რომელიც აიმე ვახსენე, თუნდაც იგივე სოფოკლე ან თუნდაც იგივე შექსპირი, ისინიც კი გადიოდნენ გარკვეულ კონტროლს და არასასურველი და სახელმწიფოს იდეოლოგიისთვის მიუღებელი პიესებიც კი არ იგმებოდა თეატრში და ნუ ფილმად გადაღებაზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია მაგრამ და არსებობდა რა თქმა უნდა არსებობდა სრული ესეთი სქემები, რომლის მიხედვითაც უნდა შექმნილი ყოფილი და აი სწორედ აი ამ ფილმი, ფილმებში თუ ხელოვნების სხვა ნაწარმოებში გამო გამოსადეგ თუ მისათითებლად წარდგენილ ნებისმიერ ხელოვანესთვის მისათითებლად წარდგენილ სქემები იყო აწყობილი სწორედ იმ სტრუქტურაზე, რომელზეც უკვე გითხარეთ ამ მითოლოგიური სისტემების ახალი სახელმწიფო შექმნისთვის გამიზნული პერსონაჟებისა თუ ისტორიების მიხედვით და ეს ყველაფერი კი თავის მხრივ ექვემდებარებოდა ისეთ ძლიერ სახელმწიფო იდეოლოგიურ ძალას, როგორც იყო სოციალისტური რეალიზმი, რომელიც 11-12 წლებიდან უკვე განსაკუთრებული სიძლიერით ამოქმედა და აი ამ დროს ზუსტად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალიან ბევრ ფილმთან, რომელიც იქნებოდა საფშთა კავშირში ფილმთან, და ფილმის პარალელურად იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მითი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მითოლოგიური სახე კინემატოგრაფში, ეს გახლავთ იოსებ სტალინის სახე ასეც არის ცნობილი ისტორიაში სტალინის მითი საბჭოთა კინოში იყო ესეთ ძალიან ცნობილი ფრანგი კრიტიკოსი და კინოს იდეოლოგი ანდრე ბაზენი რომელსაც ესეთი ესეთი ძალიან ფუნდამენტური ნაშრომი აქვს ამასთან დაკავშირებით რომელშიც სწორედ იმ ფაქტორებს მიმოიხილავს თუ რამ განაპირობა ზოგადად სტალინის არსებობა საბჭოთა რეალობაში, არა მარტო საბჭოთა, დედამიწის რეალობაში და რამ განაპირობა და როგორ შეიქმნა სტალინის მითი ზოგადად რეალ ისევ და ისევ რეალობაში და რამ შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი. და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ხე ადამიანი რომელმაც ხელოვანი რომელმაც მიიღმა საბჭოთა იდეოლოგიის მიიღმა იმ რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური სისტემების მთელი იმ რეალობის რომელშიც საბჭოთა საზოგადოება ცხოვრობდა და შეხურებდა სტალინს როგორც ყველაფრის შემქმნელსა და საბჭოთა საზოგადოების ბელაც აი ამ მითის შექმნაში როგორც ამბობენ და როგორც ცნობილია ისტორიიდან, თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრი ისტორიულ დოკუმენტში თუ დაინტერესებით ან თუ არა დოკუმენტში, არამედ კვლევაში აღმოაჩინოთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი სტალინის მითის შემქმნელი იყო არა საბჭოთა ხელისუფლება, არა ის საბჭოთა პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ სისტემას ქმნიდნენ და ემსახურებოდნენ, არამედ ქართველი ძალიან დიდი რეჟისორი მიხეილ ჭიაურელი. და თუ ჩვენ აი ამ მითის რაღაც გარკვეულ მითის გავლენის ძალას საზოგადოებაზე, რომელიც არ არის ისევე მეორე როგორც უკვე გითხარით, არ ექვემდებარება რაღაც გარკვეულ დროისა და გარკვეული კონკრეტიკის ფარგლებსა და ჩარჩოებს და იწება უკვე კონკრეტულიდან განზოგადება, როგორ იქმნება ნიშანთა სისტემის მეშვეობით, როგორ ეწყობა ეს ყველაფერი მეტაფორად, რაც არის მითის ერთ-ერთი და თუნდაც იგივე იგავის სამეთვალო ენის ერთ-ერთი შესაძლებლობა. როგორ იქნება სიმბოლოთა სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად ურყევი ხდება, სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეული ძალები და გარკვეული სისტემები ამკვიდრებენ მათ მათ არსებობას და შეიძლება სიმბოლოს სხვადასხვა საზოგადოებაში, სხვადასხვა პირობებში კონდეს რაღაც გარკვეული სხვადასხვა ჟღერადობა და გაშიფრვა და ახსნა და მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც სიმბოლო მაინც არის ის მყარი გამოხატულება, რომელიც ისევ და ისევ საუკუნეებისათვის აა განმავლობაში და ადამიანის საზოგადოებების მეხსიერებაში თუ მათ ისტორიულ გამოცდილებასთან ერთად გროვდება. მეტაფორა ეს არის მაინც თავისუფალი მეტყველების საშუალება, რომელსაც ესა თუ ის ადამიანი, ესა თუ ის ხელოვანი საკუთარი სოფხედელობის საკუთარი აზროვნების თუ საკუთარი ხედვის და გამომდინარე და საკუთარი სისტემის ას გასაწყობადი იყენებს, მაგრამ აი სიმბოლო რომელიც უფრო მაღლა დგას და აი ნიშანთა სისტემის რაღაც გარკვეული გვირგვინათაც შეიძლება და მეტაფორათა რაღაც გარკვეული ერთიანობის გვირგვინა შეიძლება ჩაითვალოს. აი როგორ იქცა ჭიაურელის ფილმების არა მარტო რა თქმა უნდა ჭიაურელის, მაგრამ ფაქტობრივ და რამდენიმე რეჟისორი მოქმედებდა მაშინ საბჭოთა კავშირში სწორედ აემ სოციალისტური რეალიზმის აღზევების და ძალაში შესვლის შემდეგ, მაგრამ მაინც როგორც უკვე გითხარით, აი ეს ზოთ მიხეილ ჭიაურელი იყო ის რეჟისორი, რომელმაც აჯობა თვით ძალიან ესეთ მძლავრ პოლიტიკურ იდეოლოგიური იდეოლოგიაზე მომუშავე საზოგადოებას და სწორედ როგორც უკვე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სწორედ მისი წალობით შეიქმნა სტალინის მითი. მე შეგახსენებთ, რომ სტალინის მითი და საზოგადოებისთვის სწორედ ამ მითმა საზოგადოება დაარწმუნა ერთი მხრივ სტალინის უბადლოებაში, მეორე მხრივ მის ერთადერთობასა და განომეორებლობაში, უყდავებაში, მის, ასე ვთქვათ, მაი მაგიურ უნარებში, მაგიურ უნარებში გულისხმობთ თუნდაც ისეთ სახეს, როგორიც ყოვლის შემძლეობაში, აი მაგალითად არის ესეთი ფილმი, ფიცი, ჭიაურელის მიერ შექმნილი ტრილოგიიდან სტალინის შესახ სახლებს შექმნილი ტრილოგიიდან, რომელშიც შედის ფიცი, ბერლინის დაცემა და დაუვიწყარი 1919 წელი, თუმცა აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ჭეურელს სტალინის შესახებ არა სამი არამედ რამდენიმე ფილმი აქვს გადაღებული წინამორბედი ამ ტრილოგიის იყო დიადი განთიადი შემდეგ იყო უკვე მეორე მსოფლიო ომის პროცესში სადა შემდგომ გადაღებულია ეს დასახელებული სამი ფილმი. უკვე სალე ომის შემდეგ იგი კიდე იღებს სალინის შესახებ ფილმებს და ის კი არა, როდესაც სტალინი გარდაიცვალა და ჭიაურელს ჭიაურელმა სტალინის კულტის დამხობასთან ერთად დაკარგა ძალიან აი ფაქტობრივად ყველაფერი იმ დროს იყო სტალინის ერთ-ერთი საყვარელი და კარის ასე ვთქვათ რეჟისორი მან გადაიღო ანიმაციური ფილმი რომელსაც ეწოდება როგორ მარხავდნენ თაგვები კატას და თქვენ წარმოიდგენთ ანიმაციურ ფილმშიც კი სტალინის სიკვდილის შემდეგაც ასეთი სიმბოლო კატა კატა იგაიგებული იყო სტალინთან და თანგები კი ისად თანგები კი საზოგადოებასთან რომელმაც სტალინის ასე ვთქვათ სიძლიერე თუ მისი არს მისი არსებობის წმენა შეერყათ მე შეგახსენებთ ჭიაურელის კიდევ ერთ ფილმს ეს არის გიორგი სააკაძე შეიძლება გაქვთ ნანახი რომელიც იცით ახლა გიორგი სააკაძე ვინ იყო და რას წარმოადგენდა მაგრამ გიორგი სააკაძე ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს 1942-1943 წლებში გადაღებული ფილმია და გიორგი სააკაძეც იყო გიორგან სააკერტის სახეში იგულისხმებოდა სტალინი და მისი ძალა, რომლითაც რა თქმა უნდა, როგორც ხედარ თავარი თუ თავარ სარდალი, როგორ ამარცხებდა მტერს, თუმცა ეს დამარცხება 50-53 წელში ჯერ კიდევ შორს იყო. ხო და ეხლა მე ისევ დაუბრუნდებდი იმ თემას, ყოვლის შემძლეობა სტალინის არის ესეთი ეპიზოდი MPC-ში, როდესაც აა ციტელ მოედანზე მოსკოვში ხდება მოქმედება და იქ კრემლიდან გამოდის სტალინი, აცვია თეთრი კიტელი, თეთრი თეთრებშია გამოწყობილი, ანუ როგორც სიმბოლო სიწმინდის, სიძლიერის, ანგელოზის მოვლენილი ანგელოზის სიმბოლო გამოდის ციტელ მოედანზე და ხედავს რომ იქ არის გაჩერებული ტრაქტორი და რომელიც არის გაფუჭებული და ტრაქტორისტი ვერ ვერ აკეთებს ამ ვერ შეაკეთებს მანქანას მიდის სტალინი რაღაც ხელის ერთი მსუბუქი მოძრაობით რაღაცას გააკეთებს ჩდება მერე საჭესთან და მიხავს ამუშავებს ბანკანაც ანუ მისი მას შეეძლო ხელის ერთი შეხებითაც კი ეს ყველაფერი წესრიგში მოიყვანა ეს ყველაფერი და კიდე ხა არ მინდა მართლა ძალიან ბევრი ბევრი თემა არის თუნდაც იგივე ამ ფილმებში სტალინის ყოვლის შემძლეობასთან დაკავშირებით მაგრამ სწორედ ის ფაქტორი რომ როგორ და რაც თავარი ამ ყველაფრის ადამიანებს რომლებიც ამ ყველაფერს უყურებდნენ ჯეროდათ აი ეს არის მითის და გავლენისა და ზოგადად идеოლოგიის გავლენის ზალა რომ თუკი დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გვეპარება ეჭვი შეგვაქვს ეჭვი და მყარი ვართ მყარად ვართ ჩვენს ეჭვებში დარწმუნებულები აი ეპოქაში საბჭოთა ეპოქაში ან ნებისმიერ ტოტალიტარული რეჟიმების არსებობის პერიოდში ადამიანები რომლებიც არსებობდნენ იმ სამყაროში ცხოვრობდნენ ცხოვრობდნენ საკუთარ ბედზე თუ საკუთარ თავზე განესწინენ ამა თუ იმ ფაქტის ამა თუ იმ მოვლენის თუნდაც ძალიან ტრაგიკული მოვლენის გავლენას ძალიან ხშირად სწორედ იმ იდეოლოგიის ან სისტემიდან რომელსაც ძალიან ოსტატურად ქმნიდნენ ადამიანები რომლებიც ამისკენ ამაზე იყვნენ მომართულები და ეს წარმოადგენდა სწორედ მათი საქმიანობის მთავარ ძალას ეს ადამიანები საზოგადოებრივ მოსახლეობას გულისხმობ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯეროდა იმისა, რასაც უყურებდა და რაც სინამდვილეში არ შეესატყვისებოდა სინამდვილეს. კიდევ ერთი რაც ალბათ ვთქვათ, აი uh, შეიძლება აი იმ საბჭოთა პერიოდის მითოლოგიაზე შეიძლება ითქვას და მითოლოგიის გავლენის ზალაზე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მითი, როგორც უკვე ვთქვით, თავის არსებობაში მიც არ შეაქვს თავის არსებობაში ასე ვთქვათ, ეჭვი. აი ზღაპარი, მაგალითად, რომელიც ყველასთვის უფრო ისეთი ფორმა ხო, თუნდაც იგივე ხალხური ზეპირსიტყვიერების, ან არა ზეპირსიტყვიერების და წერლობის ლიტერატურის ერთ-ერთი ესეთი სფეროთაგანია, ხო? ეს ზღაპარი ყოველთვის ეჭვის ქვეშ აყენებს თავის არსებობას, თუმცა ზღაპრის გმირებს თავიანთი არსებობა ყოველთვის ჯერათ. მითის გმირები, რომლებიც ერთ-ერთი თავარი მოწოდება ნებისმიერი მითის არის ის, რომ და განსაკუთრებით თუ მითი გადადის ესეთ ხატრო ფორმაში როგორც ეს არის ტრაგედია, ანუ დრამატურგიის ფორმაში გადადის, ხო? და ტრაგედია იქცევა ძალიან ბევრი დრამატურგიული ნაწარმოების საფუძვლად, შანსულის მოთ რა თქმა უნდა, ტრაგედიას. ამ ტრაგედიის გმირები მთავარი მოწოდება არის მოქმედება. და მაშინ ხდება გმირი ნებისმიერი ნაწარმოების გმირი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება გმირი როდესაც ის კერნებდება კერ ემორჩილება ღმერთების განებას ბედის წერის ნებას არამედ როდესაც იწყებს ღმერთების ნებისა და ბედის წერის წინააღმდეგ ანუ შეიძლება პირდაპირი მნიშვნელობის ბრძოლას არა მაგრამ ხმედებას როდესაც ის დგამს ნაბიჯს და როდესაც მისი ნაბიჯი უმეტეს შემთხვევაში იშვიათი გამონაკლისის გარდა და მე მგონი არც კი ყოველთვის მარცხით თავდება ის ყოველთვის აი ამ ორთაბძოლაში ამ ღმერთებთან თუ ბედისწერასთან ორთაბძოლაში მარცხდება მაგრამ ის ყოველთვის იმარჯვებს აი ეს არის ტრაგედიის და ნიტის კიდევ ერთ-ერთი კანონი, როდესაც გამარჯვებული, დამარცხებული არის ყოველთვის გამარჯვებული. ტრაგედიის კიდევ ერთი კანონი მოგხსენებათ არის ის, რომ ტრაგედია ყოველთვის მთავრდება გმირის სიკვდილით. როგორც უკვე ვთქვით, კი, გმირის სიკვდილით მთავრდება, მაგრამ ტრაგედია არაზოს არ მთავრდება, იმიტომ ის არის ყოველთვის გახსნილი სივრცეში. ყოველთვის მოულოდნელი არის ფინალი, უბრალოდ ის რაც უნდა მოხდეს ფინალის შემდეგ. გმირის სიკვდილი რომ მოსალოდნელია ეს ნებისმიერ ადამიანმა ანტიკური ბერძნებიდან მოყოლებული იცის რომ ანტიკურ თუ ნებისმიერ ტრაგედიაში გმირი უნდა მოკვდეს. ერთადერთი გმირი რომელიც ანტიკურ ტრაგედიაში არ ყდება ეს არის <coughs> ოიდიპოსი. აა არავინ არ იცის რატო არ ყდება. თუნდაც მეორე ჯერზეც აი სოფოკლეს სოფოკლე როდესაც რომელიც უბრუნდება მრავალი წლის შემდეგ ოიდიპოს მეფიდან მეფის დაწერის შემდეგ მრავალი წლის შემდეგ როდესაც იგი უკვე ასაკში შედის უკვე მოხუცდება და სიცოცხლის ბოლოსკენ მიემართება წეს კიდევ ერთხელ უბრუნდება ოიდიპოს და წერს ესეთ პიესას ოიდიპოსი კოლონოსში, რომელშიც რა თქმა უნდა კლავ რაღაც ხდება, ძალიან ბევრი მოვლენა ვითარდება ოიდიპოსი უკვე თვალდათხილი, უკვე უკვე კი არა და დიდი ხნის წინ თვალდათხილი, უკვე მოხუცებული თავისი სიცოცხლის ბოლო სკენ მიემართება, მაგრამ ამ პიესის ფინალშიც სოფოკლე არ კლავს ოიდიპოს არის ეს ეს არის ალბათ ერთადერთი გამონაკლისი სოფლიო დრამატურგის ისტორიიდან, როდესაც ეს არ თავდება გმირის სიკვდილით, მაგრამ თავaris არ არის ზოგადად ესეც არის ნათქვამი, არსებობს ესეთი ნუ მოსაზრება კი არა და უფრო სწორედ ეს ცოდნა რომ არაფერი არ არის სიკვდილი ტრაგედიაში, გმირის სიკვდილი არ ნიშნავს არაფერს, ეს ჩაოლებრივი რამ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ოდესღაც ყველა მოკვდებით, მაგრამ თავარი არის ის, თუ როგორ მკვდება გმირი, რას აკეთებს გმირი. როდესაც არსებობს ესეთი ხმოვანი კედელი, ესეთი ცნება ხო და პრინავი, რომელიც ის თვით პრინავში ის თავისი, ასე ვთქვათ, გამოცდის თუ ენის პროცესში შეიძლება უცოდ აღმოჩნდეს სწორედ მომხმოვანი კედლის წინაშე და მან შეიძლება გადალახოს ან ვერ გადალახოს ეს მომხმოვანი კედელი, ანუ ვერ გაარღვიოს ის სივრცე, რომელიც მას როგორ წინააღმდეგობას, წინააღმდეგობა როგორ ბარიერი წინ ეღობება, მაგრამ ის მაინც ცდილობს მეორე, მესამე, მეოთხე მსვლელობის შედეგად ოდესმე აუცილებლად დაარღვევს და აუცილებლად გაიხსნება იმ სივრცეში, სწორედ ეს არის როგორც ცნობილია ანტიკური ტრაგედიისა და მითის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რომ ყველა ვარიანტი რაც არ უნდა მოხდეს, როდესაც არ უნდა მოხდეს, სადაც არ უნდა იყოს, ეს კედელი ოდესმე აუცილებლად გაირღვევა როგორი ტრაგიკულიც არ უნდა იყოს ჩვენთვის გმირის სიკვდილი, მისი ქმედება, მისი საქციელი ყოველთვის ოდესმე გამოიღებს შედეგს, მიც როგორც არ აქვს царსული, ანუ როდესაც რადგანაც მას არ აქვს царსული დრო, უпросторт განუსაზრველი царსული დრო, ასეთივე განუსაზრველია მისი მომავალი, მისი არსებობა მომავალში და მაგრამ როდე ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ტრაგედია არის თუ მითი, ეს არის შექმნილი რაღაც გარკვეულ რეალურ საფუძველზე და არ არის ისეთი ტიპის გამონაგონი და ისეთი ტიპის სისტემაში მოქცეული ეს ყველაფერი როგორიც აი ხდებოდა საბჭოთა ეპოქაში. რა თქმა უნდა, სტალინის მითი არისო ერთადერთი მითი, რომელიც ამ პერიოდში შეიქმნა, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ეს იყო ერთ-ერთი უმძლავრე უმთავრესი მითი, რომელმაც აჯობა რეალობასაც კი და იმასაც ამბობენ, რომ აი სწორ და მითის შესაქმნელად, რომელშიც აქტიურად იყო ჩართული მიხეილ ჭიაურელი თვითონ სტალინი მოქმედებდა ძალიან აქტიურად, ძალიან ერეოდა საკუთარი მითის შექმნის არა მხოლოდ და უშუალოდ კინო ფილმების მეშვეობით, არამედ ზოგადად ისტორიის დაწერის თვალსაზრისითაც და შემდეგ როგორ გადადიოდა ასეთი პირობითად დაწერილი ისტორია, ანუ ისტორია მოგეხსენებათ, რომ სიყალბესა და რაღაც გარკვეულ კორექტირებას არ ვითვალისწინებს, მაგრამ საბჭოთა ისტორიას რომ ასეთი ისტორია იყო, შემდეგ ეს ისტორია გადადიოდა კინოში და არა იმიტომ რომ ეს იყო ესეთი მთავარი გენერალი ჩაგდებული კურსი საბჭოთა იდეოლოგიის და სწორედ აი მითების შეთხზის რომელიც შემდეგ რომ უბრუნდებოდა საზოგადოებას და საზოგადოება ხდებოდა მითების ასე ვთქვათ გავლენის მსხვერპლი და შემდეგ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ გადადიოდა კინოში და აი არ ესეთი მოგონებები რომ აი სტალინი ჭიაურელი თუ მიხაილ რომი თუ ის სხვა რეჟისორები რომლებიც ფაქტობრივად ხმნიდნენ სწორედ აი ამ საბჭოთა იდეოლოგიის ტექნოლოგიის მთავარ ნიშნებს კინემატოგრაფის მეშვეობით და ერთგვარად მესიჯებსაც კი უგზავნიდნენ სხვა დანარჩენს და ქცევის ნორმებსაც კი უწესებდნენ საზოგადოებას თავენთი ფირმების მეშვეობით აი შემდეგ როგორ ხდებოდა ამ ყველაფრის გამოყენება უკვე ერთი მხრივ როგორც ხელოვანების მიერ, მეორე მხრივ საზოგადოების მხრიდან, ანუ ეს იყო ესეთი აი გაკვეთილები და სახელმძღვანელოები, რომლის გაკვეთილებსაც, რა თქმა უნდა, საზოგადოება იღებდა სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო ძალიან ძლავრი სისტემი, ძალიან ძლავრი ნიშნებით და ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოლოგიურად და არა მარტო მორალურად უგნებავ სხვადასხვა, ეს თქვი, სისტემის მიხედვით შექმნილი ნიშანთა სისტემის და ძალიან ძლავრი იდეოლოგიური ფიზიკური გათვლებით შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ძლიერი მუხტის და ენერგეტიკის მქონე ესენი მი ნუ აი კარნახ კარნახები რომლითაც ერთი მხრივ საზოგადოებას უნდა ემსახურა, გამოიყენებინა საზოგადოებას, ეხემძვანელა და მეორე მხრივ ამის მიხედვით უნდა არამხოლოდ შეებნა, არა რაღაც არამედ უნდა ეცხოვრა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, მე ხა მინდა რომ რაღაცებს გადავახდე, რომ მაქსიმალურად ცოტათი დღევანდელობამდეც მოვიდე და იმ სისტემებზე ვისაუბროთ, რომელიც დღესაც მოქმედებს აა სა რა თქმა უნდა სახეცვლილი ფორმითა და მიმართულებით დამოუკიდებელ და თავისუფალ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ამ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც შეძლეს დამოუკიდებლობების, დამოუკიდებლობის მოპოვება და ახალი ცხოვრების დაწყება და აი ამ ახალ ცხოვრებას კიდევ ახალი მითოსი, ახალი სისტემები, ახალი ნუ თქმულებებისა და ახალი идеოლოგიის გაჩენა მოყვა და დასჭირდა, ხო? რა თქმა უნდა, ხელოვნებაც ისევე როგორც кино, როგორც ხელოვნებისა და კულტურის შემადგენელი ნაწილი, ცდილობს რომ გახყვეს იმ ყველაფერს, რასაც რეალობას თავაზობს და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ხელოვნება არის ზუსტი ანარეკლი იმისა, რაც ხდება რეალობაში. როგორც არ უნდა ცდილობდეს ხელოვნება შეცვალოს რეალობა და ეს არის კიდევაც მისი ერთ-ერთი ამოცანა, რომ სწორედ ხელოვნება არის არა ის, რაც ხდება, არამედ ის, რაც წარმოსახვის თავისუფლებას აძლევს ადამიანს, რაც აძლევს ფანტაზიის თავისუფლებას, საკუთარი ასე ვთქვათ, ხედვის თუ საკუთარი აზროვნების ფორმის გამოხატვა ხელოვნება, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ის აბსოლუტურად განუყოფელია იმ ისტორიისგან, რომელიც რომლის მიხედვითაც მიდის ესა თუ ის საზოგადოება და ესა თუ ის სახელმწიფო, ხო? აი, როდესაც წდება სტალინი, 53 წელს და იცვლება სტალინი არა საბჭოთა კავშირი იცვლება, არამედ იცვლება უბრალოდ სტალინის ფრუშოვი, ანუ ერთხელ ის უფალს მეორე აა აი ხრუშოვის მოსვლასთან ერთად ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხდება ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებაში ის იწყება სტალინის კულტის დამხობა, აი როგორც ხო გითხარით ამ სტალინის კულტს, ისევე როგორც სტალინი ასევე მიყვა მიხეილ ჭიაუნელის სახელის დიდებაც, მისი წვერი იგი წვერვალიდან როგორც ხშირად ხდება ხოლმე დაკარგა ძალიან ბევრი, ძალიან გავლენაც დაკარგა და საერთოდ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი საშიში მორალური თუ ფიზიკური სხვათ პრობლემების წინაშე, მაგრამ სტალინის სიკვდილმა და სტალინის კულტის დამხობამ, რომლის ერთ-ერთი ასე ავტორი იყო ნიკიტა ხრუშოვი, იმ პერიოდის, ანუ 50-იანების ბოლოს და შემდგომ უკვე განსაკუთრებით 60-იან წლების ხელოვნების საზოგადოებაში და ხელოვნებაში მსუბუქი, ძალიან მსუბუქი, მაგრამ მაინც შეიტანა თავისი ასე ვთქვათ ოდნავ თავისუფლების ოდნავი თავისუფლების ის მიეცა ხელომას და სწორედ აი ამ პერიოდიდან იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ქართულ კინოში იწყება და ქართულ ხელოვნებაში იწყება ესეთი მნიშვნელოვანი თაობის მოსვლა ქართულ კინოში როგორიც იყვნენ თენგიზ აბულაძე, რეზო ჩხეიძე, ანა გოგობერიძე, ოთარი ოსელიანი, ალექსანდრე რეხვიაშვილი ვინ იყო კიდე და მიხეილ ყობახიძე და სწორედ ამ ადამიანების მიერ მოტანილი ეს თავისუფალი თავისუფალად აღქმული და თავისუფალი ძიების ხელოვნებაში თავისუფალი ძიების და შესაძლებლობის გამოხამ გამომხატველად ისა ის ფილმები რომლითაც აი იმისთვის რომ რაღაცნაირად თავი დაიღწიათ მაინც არსებული ცენზურისგან ისევე მეორე საბჭოთა კავშირი არსად არ გამხრალა თავი დაეხსიათ იმისთვის რომ იმისგან რომ და მე მისცემო და შესაძლებლობა რომ ყოფილიყვნენ თავისუფალი თავიანთ არჩევანში და ის პრობლემები რომელსაც რომლებსაც ისინი საზოგადოებაში ხედავდნენ და რაღაცნაირად სურდათ მამ პრობლემებზე სხვისთვის საუბარი და მათ მათი სხვისთვის აა აა თამინეთი მოსაზრებების სხვისთვის გაზიარება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტალღა იგავის მეტაფორი იგავის ფორმის თუნდაც იგივე მითოლოგიის თუნდაც იგივე ამ იგავისა თუ მითოლოგიისთვის გამოყენებისთვის აუცილებელი კომპონენტების როგორც უკვე ახსენე მეტაფორა სიმბოლო გამოიყენებინა და ფაქტობრივად ეს ყველაფერი მოექცია იგავის ფორმაში ინისთვის რომ აა ეთქვათ სათქმელი ამავე დროს მიეგნოთ გამომსახველი ძალიან საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანი მხატვრული ფორმისთვის გამომსახველი ხერხებისთვის მეტაფორას მოგეხსენება თავისი გამოხატვის თუნდაც იგივე ვიზუალური თუ აზრობრივი ფორმები აქვს სიმბოლოს თავისი რაღაცა გარკვეული ნიშანთა სისტემა ახასიათებს რომელიც აბსოლუტურად განყენებულია გასულია რეალობიდან და ახალი რეალობის შექმნის საფუძველს ქმნის და სწორედ აი ამ პერიოდში შექმნილი ფილმები, რომლებიც გამოირჩევენ გამოირჩევიან ჯერდი იმით, რომ იყვნენ აბსოლუტურად ახალი აზროვნებით, ახალი მხატვრული ფორმებით, ახალი მხატვრული ხერხებით შექმნილი და ამავე დროს იყვნენ თავისთავად დამოუკიდებელი მხატვრული ღირებულებების მატარებლები აი ამი სორტ ეს იმის ის იყო შედეგი რომ აი ამ თაობის რეჟისორებმა 60-იანელებს რო უწოდებთ ცენზურის ცენზურასთან ბრძოლის იარაღად სწორედ გამოიყენეს იგავი და მითი ლეგენდა ზღაპარი ანდრეზი ყველა ის ფორმა რომლებიც ლიტერატურ ლიტერატურაში მოქმედებდა, მაგრამ აი მრავალი წლის განმავლობაში, სწორედ იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის აი სისტემა სოციალისტო რეალიზმი და სტალინის ეპოქა არ აძლევდა საშუალებას, ან დაბიწყებული იყო ან მეორე პლანზე იყო გადატანილი, ან ჩანაცვლებული იყო იმ идеოლოგიით, რომელიც მისაღები იყო საბჭოთა სისტემისთვის და ეგ გაჩნდა ისევ ახალი გმირები, ეს გმირები ოღონდ თავისუფალ სამყაროში მოქმედებდნენ, ყოველ შემთხვევაში შინაგანად იყვნენ თავისუფლები თუ მანამდე არსებობდა რაღაც იერარქიული სისტემები, როგორც უკვე გიქხარი თემცხედან ფავრების, მსახურების, მამათი, ასე თქვათ, მონების თუ აღმტრის ხატები მოქმედებდა, არსებობდა საზოგადოება დაყოფილი იყო ძველ და ახალ საზოგადოებად, აი ამ დროს ინტერესი წარიმართა ადამიანების მიმართ, იმ ადამიანების რეალური თვისებების, რეალური მოთხოვნილებების, რეალური ინტერესების ადამიანების მიმართ და გაჩნდა ისეთი ფილმები, როგორც არის მაგდანას ლურჯა, როგორც არის ალავერდობა, იყო შაშვი მგალობელი, ფერისცვალება, მიხელ ყობახიძის ეს სამი გენიალური ქმნილება, ქორწილი, მუსიკოსები და ქოლგა და ძალიან ბევრი ალექსანდრე დეხვიაშვილის ქსანშინისაკენ და მე-19 საუკუნის ქართული ქრონიკა, ანუ ის, როდესაც ამ მითმა და იგავმა, აი მხატრულმა <coughs> ფორმებმა ახალი დატვირთვა ახალი მნიშვნელობა მნიშვნელობა შეძინეს ადამიანების ცხოვრებას ადამიანების არსებობას და პირდაპირ უპასუხესებად ინტერესებზე ამოიტანეს ის რაც ადამიანებში არსებობს და რაც რასაც ადამიანები განიცდიდნენ სხვადასხვა თაობის ადამიანები სხვადასხვა ავარ თქვა სოციალური ფენის სხვადასხვა რელიგიური მწამსის ადამიანები და აღმოჩნდა რომ ცხოვრება ბევრად უფრო საინტერესო, ბევრად უფრო ღრმა და ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ის საბჭოთა ეპოქაში, სტალინის ეპოქაში დანახული, აღქმული და ეკრანზე აღბეჭდილი. შემდეგ უკვე, როდესაც და ეს პროცესი დაიწყო, გრძელდება რა გრძელდებოდა რა თქმა უნდა, პარალელურად კვლავ გრძელდებოდა ისეთი ფილმების მ შექმნა რომლებიც ძალიან მყარად, მკაცრად აი ესე ფუნდამენტურად იდეოლოგიის გამტარებლების, საბჭოთა იდეოლოგიის გამტარებლები იყვნენ, ისინი კვლავ აგრძელებდნენ თავიანთ მითოლოგიური სისტემებით მუშაობას, მაგრამ მაინც თავარი მაინც ის იყო, რომ აი ამ რამდენიმე ათეული ფილმის მხატვრული დოკუმენტური თუ მოკლემეტრაჟიანი თუ გრებავთ ანიმაციური ფილმის ასე ვთქვათ ხედრით მაწონა, ბევრად უფრო გადაწონა ის, რაც გვერდით არსებობდა და აღმოჩნდა საზოგადოებამ აღმოაჩინა, რომ მართლა ძალიან ბევრი რამ კიდევ ყოფილა სათქმელი ძალიან ბევრი რამ ყოფილა აღმოსაჩენი და მოსათხრობი იმავე ადამიანების შესახებ, რომლებიც უყურებდნენ ამ ფილმებს. შემდეგ როდესაც კვლავ გავიდა დრო და საქართველოს საბოლოოდ დაინგრა საბჭოთა კავშირის საქართველოს საბოლოოდ მოიპოვა დამოუკიდებლობა მართალი რომ გითხრათ აი პირველი წლები ამ ქართული კინოს არსებობის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პირველი წლები ეს რაღაცნაირად დაიკარგა უკვე ინტერესი რეჟისორების ინტერესი და ახალი თუ ძველი თაობის რეჟისორების ინტერესი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით წავიდე კინომ სხვა ფორმები, უფრო პირდაპირ კავშირი იმ რეალობასთან ძიება დაიწყო, პირდაპირ ასახვა იმ ისტორიული თუ არა თანამედროვე მოვლენებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არა царსულ царსულ царსულიდან ასუხების ძიება დაიწყო იმ კითხებს, რომელიც საზოგადოებას აწუხებდა და რაღაცნაირად აი ეს მითისა და იგავის, ასე თქვა, ეპოქა თითქოს დასრულდა. მითისთვის ესე ამბობდნენ რომ დღეს მითებისთვის აღარ არის სხერდა თუ აღარ არის სალია და ჩვენ რაღაც სხვა მიზნები და ინტერესები გვამოძრავეს, მაგრამ ეხა ეს რა თქმა უნდა არაზროს არ არის ხოლმე რეალობა რეალობა და კი არა აი ხელოსახელოვნებო პროცესები არაზროს არ არის ყოველ შემთხვევაში თან დამოუკიდებელ და თავისუფალ საზოგადოებებში არაზროს არ არის დამოკიდებული ასე ხელოვნურში ხელოვნურ ასე მართვის რაღაც გარკვეულ ფორმებზე არამედ ეს არის ის თავარი და იქიდან სწორედ იქიდან გამომდინარე თუ რა მოთხოვნილებაც ჩდება საზოგადოებაში და რატომ ჩდება ეს მოთხოვნილება რა ბადებს ასე ცურვილებს და სწორედ აი რამდენიმე წლის წინ როგორი მოულოდნელიც არ უნდა ყოფილიყო და როგორი ასე ვთქვათ თითქოს დაუჯერებელიც რო შეიძლება კინო არა მარტო ქართული სოფლიო კინო ისევ და ისევ დაბრუნებოდა პოსტმოდერნის და პოსტპოსტმოდერნიზმის ეპოქაში კლავ დაბრუნებოდა იმას საიდანაც საერთო დაიწყო არა მარტო კინოს არამედ კაცობრიობის არსებობა და აი რაღაცნაირად ესეთი აი ვირაჟივით გაეკეთებინა და არათუ უკან გაეხედა არამედ კლავ იმ царსულის გამოსილების იმ царსულში აღმოჩენილი რაღაც მოვლენების თუ царსულში გაკეთებული რაღაც მიგნებების კენ დაბრუნებული ყოფილი ამას მართლა თითქოს არავინ არ ელოდა მაგრამ აი ბოლო პერიოდში სწორედ სადღაც მე თუ აი ასე რომ ვთქვა 1000 2012 შეიძლება ცოტა უფრო ადრე ну ყოველ შემთხვევაში 21-ე საუკუნის პირველ 10 წლეულის შემდეგ დაიწყო მსოფლიო კინოში და მათ შორის ქართულ კინოშიც ისევ და ისევ ისეთ მარადიულ, ისეთ ზოგადად და ისეთ მნიშვნელოვან და უ უბერებელ თუ ყავლ გაუსვლელ გაუსვლელ ფორმებსა თუ თემებთან დაბრუნება როგორიც არის ისევ და ისევ და ჟანრებთან როგორიც არის იგავი როგორიც არის მითი ლეგენდა დღეს თუ საბჭოთა პერიოდში ეს ყველაფერი იყო საჭირო იმისთვის რომ რაღაცნაირად მოეთყოებინათ ცენზურა რაღაცნაირად შესულიყვნენ რაღაც ახალ ასე ვთქვათ სი სივცეში შეერღვიათ, აი გაერღვიათ ის ხმოვანი კედელი, რომლის გარღვევა ძალიან რთული იყო. მან თუ არა საბჭოთა, მაგრამ სოფლიოში რომელსაც თავისი ძალიან ბევრი ესე თქვა წინაამდეგობები, პრობლემები, ნიჰილისტური განწყობები არსებობდა სამყაროში, ხო? აი ახალგაზრული გამოსვლები 60-იანი, 50-იანის ბოლოს 60-იანი წლებიდან რაღაც გარკული წინა ძინააღმდეგობები, ანუ ეს ბობოქრობა, რომელიც არსებობდა პლანეტაზე და რომლის, ასე ვთქვათ, მონაწილეები, ადამიანები, სხვადასხვა თაობა ცხოვრობდა იმ რეალობით, მოცული იმ რეალობით და იმ მოვლენებით, რომელიც მათ გარშემო ტრიალებდა, ნუ გასხვავებული პირობები იყო ხო ჩვენსა და დაუშვათ ამოუყიდებელ და დემოკრატიულ თუ არა ტოტალიტარული სისტემაში ყოფის საზოგადოებრივი შორის აი რაღაც რაც უცბად ან დღეს როდესაც ჩვენ უკვე აბსოლუტ განხსნილივართ სოფლიოსთვის და სოფლიო განხსნილია ჩვენთვის და უკვე პროცესები შეიძლება ითქვას რომ რაღაც იდენტურად და პარალელურად მიმდინარეობს როგორც ოდესღაც ან საქართველოს გახდებოდა საბჭოთა ქვეყანა მიმდინარეობდა უცოდ აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ну ძალიან ბევრი არა ხა ვაჭარბებ მაგრამ საკმაოდ ბევრი მაინც ადამიანი კვლავ ინტერესდება როგორც უკვე გითხარით ამ ფორმით როგორც არის იგავი როგორც არის მითი იწება ახალი მითოლოგიური სახეების შექმნა და ახალი ფორმების ძიება მითოლოგიური საქმის შესაქმნელად. მე შეგახსენებ თქვენ აი დღევანდელობის ერთ-ერთ <clears throat> ძალიან ცნობილ ქართულ ფილმს ალბათ ბევრს გაქვთ ნანახი ეს არის სიმინდის კუნძული გიორგი ოვაშვილის ფილმი შეგახსენებთ ისეთ ფილმს რომელსაც ასევე ძალიან ესეთი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში როგორც არის ნანა ეფთიმიშვილის შენ ბედნიერი ოჯახი შეგახსენებთ კიდევ უფრო გახმაურებულ და ესეთ ქართულ ფილმს, რომელიც შეიძლება სხვა მიზეზებით უფრო გახმაურდა, ვიდრე როგორც ხატრული ნაწარმოები, ეს არის ლევან აკინის და ჩვენ ვიცეკვეთ, ნაკლებად შეიძლება თქვენთვის ცნობილი, მაგრამ ძალიან ცნობილი ნაწარმოების მიხედვით მიხეილ ჯავახიშვილის ჯაყოსხის ნების მიხედვით შექმნილი ფილმი დავით ჯანელიძის რეჟისორობით ჯაყოს ამავე სახელწოდების ფილმი ლევან თუთბერიძეს ფილმი 900 ეკით ასევე ძალიან ცნობილ ქართულ ფილმს ლევან ყოღუაშვილის შემთხვევითი პაერნები, ანუ ეს ფილმი და კიდე რამდენიმე ფილმია, რომლებიც ძალიან ახლოს არიან რეალობასთან, ძალიან ფეხდაფეხ მისდევენ თითქოს იმ უახლეს თუ წარსულს თუ დღევანდელობას, რომელთაც ჩვენი საზოგადოება ცხოვრობს, მაგრამ აბსოლუტურად გადადის ეს ყველაფერი მხატვრული ხერხების, აი სისტემების თუნდაც იგივე სტრუქტურის მიხედვით, თუნდაც იგივე იმ სათქმელის და იმ პოზიციათა შეჯახების თვალსაზრისით, აი ფორმაში, რომელსაც უწოდებთ იგავს და მიც, ოღონ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სახელწვილია ამ ყველაფერს ახალი მხატვრული ფორმა, ახალი პოზიცია, როგორც უკვე გითხარით, დღეს იგავი აბსოლუტურად გამორიცხავს თუ წინ ადრინდელ ადრ კადრი ისე დამკვიდრებული და ტრადიციული იგავის ტრადიციული ფორმისგან აბსოლუტურად გამორიცხავს მას შეგონებას, რაღაც მორალის კითხვას, მაგრამ მე ხოთ ამისა ეს ყველაფერი მაინც პასუხობს იმ ზე ამოცანას, რომელიც ზოგადად ყოველთვის არის ხოლმე იგავისთვის და მითისთვის დამახასიათებელი ყოველთვის პასუხობს იმ თავარს რისკენაც ისრაფის ადამიანი და ამავე დროს ფაქტობრივად არც ერთ შემთხვევაში ამ ნათქვამს, ამ პოზიციას, ამ საქმეს არ აქვს პასუხი. აი თუ გაქვთ ნანახი სიმედის კონსოლი მე შეგახსენებთ როგორ მთავრდება ეს ფილმი. ეს არის იწება ესე წყალდიდობა, იწება წარღვნა, ანუ წარმოს ალეგორიის გათამაშება თანამედროვე რეალობაში და შესაბამისად ძალიან კონკრეტულ და ძალიან კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენებთან დაკავშირებულ ამბებთან დაკავშირებული ფილმი კარგავს აბსოლუტურად თავის ისტორიზმის და თავისი რაღაც გარკვეული ეთნიკური თუ ასე შემდეგ კუთვნილების კუთვნილება სრულად კარგავს, გადადის უმაღლესი რანგის კატეგორიაში, როგორც ყოველთვის არის დამახასიათებელი და მით უმეტეს თუ ჩვენ საუბრობ წარღვნაზე, წარღვნა კი მოგხსენებათ რამხელა მასშტაბს მოიცავს თავისი თავის არსით. ოღონდ ჩვენ არ ვიცით როგორ მთავრდება ეს წარღვნა. აა ჩვენ ვიცით მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ წარღვნა იწება და სად მიაქვს და საით მიაქვს ამ წყლის ტალღებს ადამიანები, რომლებიც ამ კონძულზე სახლობენ, ჩვენთვის უცნობია. ანუ ეს გახსნილი ფინალი და ეს სათქმელის არა ბუნდოვანება, არამედ ბოლომდე არ თქმა არის კიდევ ერთი მახასიათებელი იმისთვის ზოგადად მითისთვის და კიდევ აი ბოლოს შეგახსენებთ კიდევ ფილმს როგორც უკვე დაგისახელეთ შემთხვევითი პაენები როდესაც გმირების კონფლიქტი სამყაროსთან არ არის არ არის მათი ასე თქვა მოთხოვნილება ეს არ არის საზოგადოება რომელიც თავისი ასე თქვა პირდაპირი მნიშვნელობითა და პირდაპირი მოთხოვნილებით მოდის კონფლიქტში სამყაროსთან, რომელიც რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. ეს არის ის შინაგანი ეს ქვეტექსტური ლოგიკა კონფლიქტის, რომელიც ყოველთვის არსებობს მას შემდეგ სამყაროში, მას შემდეგ, რაც არსებობს ადამიანი თუნდაც მას კონდეს დაპირება ის ხოვრობდეს სამოთხეში და მას კონდეს ეს დაპირება რომ ის სამოთხეში ბოლომდე იცხოვრებს და ის მოჭედილი ცა რომელიც მას სამოთხეში დახურებს ყოველთვის მის თავზე იქნება ადამიანი ამბობს ამ სამოთხეზე უარს ვიცით ჩვენ და ხდება განდევნა 64-დან როგორც ხდება დაუშვათ გამდევნა ლევან თუთბერიძის ფილმში 9000 იქით, როდესაც აი კონფლიქტი ორ სამყაროს შორის ეს არის აბსოლუტურად არა იმიტომ რომ ადამიანები არიან ბოროტები ან ადამიანები აქვს ადამიანები ძულთ არამედ ხედა ხდება კონფლიქტი იმიტომ რომ ის ორი სამყარო ვერ თავსდება ერთმანეთშინ ამ ორი სამყაროს შეთავსება თუ მოხდება ისეთ მაშინ იწება ერთ-ერთი მთავარი კონფლიქტი სამყაროში აი მაშინ გადადის ეს ასე ვთქვათ შეუთავსებლობა დაპირისპირებაში და დღევანდელი საზოგადოება, რომელიც რა თქმა უნდა მუდმივად ცხოვრობს აი ამ ესეთი ფიზიკური კონფლიქტის, აგრესიის და რაღაცა გარკვეული დაპირისპირების მდგომარეობაში, მე მარტო საქართველოს რა თქმა უნდა გულისხმობ და ეს ყოველთვის ასე იყო და სამწუხაროდ ალბათ თანს ასე იქნება, აი სწორედ ამ კონფლიქტის თავიდან არიდების და დაპირისპირების პროცესი არის საუბარი, როდესაც შენ ცხოვრობ აქ, მე ცხოვრობ აქ, ჩვენი საზოგადოება უნდა თანხდებოდეს და თუ არ თანხდება რაღაცაში, თუ ვერ თანხდება, სწორედ ამ შეუთანხმებლობა არ უნდა გადავიდეს კონფლიქტში და მაშინ ყოველთვის არსებობს ორი მხარე, და ერთმა მხარემ ან მეორე მხარემ უნდა დათმოს სწორ და ამ მიმართულ თუმცა ისე ვიმეორებ ეს არ არის მორალის კითხვა ეს არის რეჟისორების პოზიცია რომელიც თავერთი ფილმების მეშვეობით როდესაც აი ნანა ექვთიმეშვილის ფილმის გმირი ყოველგვარი კონფლიქტის ყოველგვარი დაპირისპირების და ძალადობის ოჯახური ძალადობის გამო კი არა არამედ იმიტომ რომ თავისუფლად სურს ცხოვრება და არ სურს კონფლიქტში ეს თვა ტოვებს ოჯახს და ცდილობს რომ იცხოვროს მარტო დამოუკიდებლად და იყოს ბედნიერი თუნდაც მაშროსა დაждდება აიმანსა და ერთ ფინჯან ყავას მიირთმევს რომ არ შევიდეს საზოგადოება კონფლიქტში აი ამ პოზიციის გამოხატულება აი ბოლო პერიოდში შექმნილი ეს ქართული ფილმები და ისევ და ისევ მე აი ეს პოზიცია განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რაღაცას ისევ მე არა მორალი არის არა რაღაცა გამიტოს გამორიცხული ან მიჩი თანამედროვე ეტალი აბსოლუტურად გამორიცხავს მორალის კითხვას და რაღაც გარკვეული გზების მითითებას მაგრამ როდეს როგორც ყოველთვის რა მას შემდეგ რაც ადამიანი დინამიკაზე არსებობს და რაც არსებობს სიცოცხლე ადამიანები ყოველთვის ირჩევენ ყოველთვის აკეთებენ არჩევანს აი მაგრამ ამ არჩევანის პირობები ალბათ ვიღაცამ თუ არა ძალდატანებით, ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული გზები უნდა გვიჩვენოს. ზოგადად ეს არის იგი ანტიკური ტრაგედიის მთავარი ამოცანა, არჩევანის გაკეთება, უარის თქმა ან თანხმობა, ბედის წერის წინააღმდეგ გასვლა ან უარყოფა, ქმედების ეს არის ან იგავის ფარული ესეთი შეფარული თუ უთქმელი თუ გაუმხელელია საერთოდ გაურკვეველი საერთოდ ართქმული აა მორალი, როდესაც შენ თავაზობენ არჩევას და ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს თვითონმა ადამიანმა, არჩევანი უნდა გავაკეთოთ თვითონმა ჩვენგანმა. დღეს ასეთი აა დროა ასეთი მითების, ასეთი ლეგენდების, ასეთი თქმულებების დრო. რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ფილმები და ამ რეჟისორების მხრიდან ეს არის სურვილი იმისკენ, რომ დაუბრუნდნენ წარსულს და სწორედ იმ წარსულში ეძებონ რაღაც ახ გამოხატვის ახალი ფორმები, ეს არის სწორედ ის ახალი აზროვნების და არსებობის გამართლების გამოხატულებები და რაღაც გარკვეული გეზის მაჩვენებელი, თუ საით შეიძლება ხასოს რომ საით შეიძლება და რა საით უნდა წავიდეს ქართული კინო და საით უნდა წავიდეს საზოგადოება არ ვიცი ხა თუ გააქვთ რაიმე გაუგებარი თუ რამე იყო გთხოვთ რომ გითხოთ თუ რამე კითხვა გაქვთ თქვათ რომ გითხოთ მე უბრალოდ მე არ მინდა რომ ძალიან შეგაწუხო და ამიტომ ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ცოტა უფრო კომპაქტურად მოგახსენოთ ჩემი აზრები სხვა არ გაქვთ რაიმე ან აზრის გამოთქმის სურვილი, ან თუნდაც რაღაც წინააღმდეგო წინააღმდეგობის წინააღმდეგობრივი აზრის მესიამოვნებით მოგისმენთ, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა, როდესაც ადამიანებს აქვს პოზიცია. თამამად მეგობრებო, შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონები და სხვა კითხვა. მომგან თუ კითხვები არ გვაქვს შეგვიძლია დასასრულისკენ წავიდეთ. ძალიან საინტერესო ლექცია იყო, მართლა ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. აა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თემა არის, რომელზეც ალბათ ყოველს გვიფიქრია მინიმუმ მაინც, საიდან მოდის მითები, როგორი იქნება, როგორი ტრანსფორმირდება, რაზეც ქაოტომალეო ძალიან ამომწურავად ისაუბრა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენამისთვის. აა პარალელურ რეჟიმში ვამოწყობ ლაივის კომენტარებს, თუმცა კითხვების ფორმაში არ მოხდება კომენტარები. შესაბამისად მე მგონი შეგვიძლია მართლაც რომ დასასრულისკენ წავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონელა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, თქვენ აუდიტორიას ძალიან მოხარული ვარ, რომ თუ რაღაცა იყო ჩემი მხრიდან თქვენთვის საინტერესო, ძალიან კარგი. და რა ვიცი, აბა დაგემშვიდობებით მაშინ. მადლობა კიდევ ერთხელ დრო. გარგაზანდებოდეთ, ნახვამდის, ნახვამდის მადლობთ. წარმატებები თქვენს. მადლობა.